babyeyi muri kumva kino kiganiro ikintu nababwira ni uko wakemera inkwano umuhungu aguhaye kuko gukomeza ushaka inkwano nyinshi n'umuhungu n'ubushobozi afite ntabwo buhagije cyane bituma n'ubundi umukobwa urakomeza kumutinza mu rugo rwawe bitume n'ubundi ahahurira n'ibibazo bitume abyara inshuro zigera muri ebyiri kandi n'ubundi wanze kumutanga ngo ukeneye amafaranga menshi ntabwo uwo muhungu ari we uzakiza umuryango w'iwanyu wari ukennye ahubwo akeneye umukobwa ngo bubake barushinge nabo bagire umuryango rero numvaga umubyeyi atagakwiye atagakwiye guca umuhungu inkwano nyinshi ngo kugira ngo amukirireho asuzugura nyine birumvikana ariko se mu gihe abana bikundaniye ndumva nta cyababuza ku ni benshi cyane bajya banakora ubukwe n'ababyeyi babo ntibabuzemo bitewe n'uko iwabo umukobwa baba umuhungu ngo ni umukeneye ngo nta kintu afite none se nta gihe na kimwe uzigera ubona amafaranga wifuza ababyeyi rero b'abakobwa bajye bareka abana bishakire kuko n'ubundi ari igihe ahatinda akabyarira mu rugo Yes reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira Yoro TV, turagukunda kandi twifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rero nawe niba utamerewe neza wihangane, ejo n'ejo bundi bizaba bimeze neza, burya iminsi ntago ihora ari umukara, nawe umunsi ushobora kukubera umweru ukabona ibintu byagenze neza, niba uh, utamerewe neza urwaye ihangane. twizere kirisito umwami n'umukiza ndabizi neza ko ari ukuyobore mu nzira nzima kandi ubuzima bwawe buraza kugenda neza rero kuri kamera urabona ko turi kumwe n'umukobwa mwiza usa neza namwe murabibona rwose reka atangire yivuga mu mazina yiwe kugira twese tubane muri kino kiganiro tuziranye mu rwego rwo kugira tuganire twisanganamo turakwakiriye kuri yero tivi amazina yanjye nitwa ingabire diane ingabire diane mu rugo ni hehe mu ni igikondo majerwa igikondo majerwa rero ingabire diane muri rwa rugendo rwo gukemura cyangwa kugerageza kugira icyo twakora ku bibazo byugarije urubyiruko ndetse byugarije n'abanyarwanda muri rusange hari ikibazo kiri hano hanze kijyanye n'abasore batinda gushaka ugasanga umusore yabagize imyaka y'ubukure makumyabiri makumyabiri n'umwe makumyabiri n'itatu n'ine n'itanu ndetse akagira n'imyaka mirongo ine ibyo bita gukarantuka cyangwa gutarantuka ese wowe ubona icyo kibazo cyakemuka ni iki kintu cyatuma icyo kibazo gikemuka ah, impamvu muri iki gihe urubyiruko rwinshi nta kazi rufite muri iyi minsi nanone abasore b'iki gihe basigaye bavuga ati nta myaka ijana ati nta gikwe urebye rero niyo mpamvu abasore b'iki gihe niba gikeneye gushaka ati nzajya nirinda nimara gutera inda ewana nibere umupapa nikomereze nibere muri ubwo buzima bwo kuba njyenyine ati nta mpamvu yo kwitera siteresi zo gushaka abakobwa abakobwa naba gusiteresa nzajya nirira umwana wese nshaka ntabyo kwirwa nzana ngo za zabagore niyo mpamvu usanga abasore bafite amafaranga ariko ntibakeneye gushaka ahubwo ati tuzajya dutera inda birangirira aho ngaho dukomeze turye buri mwana wese dushaka icyo kibazo kirahari mu rubyiruko kandi ni ikibazo gikomeye cyane none se ukumva yuko ibyo kuba abasore badafite amafaranga cyangwa harimo abayafite bo bumva kwirira abana aricyo kintu kiri buze kuza kuba cyababera iturufu cyangwa igisubizo cy'ibibazo bafite ese icyo kibazo ubona cyakemuka gute iki kibazo rero biragoye kugikemura kuko umusore wishyizemo yuko azajya atera inda yarangiza nafata umukobwa mukobwa ngo amushyire mu mago ahubwo akumva ko azajya ahora arya buri mwana wese ashaka uwo musore ntabwo yagira igitekerezo cyo gushaka ntabwo bibaho icya mbere cy'umusore yifitiye amafaranga ye aravuga ati nzajya ndya buri mwana wese nshaka ati ninyenera umwana nzamubyara ku ruhande ati nikomereze mu buzima bwanjye ati abagore baragoye cyane kandi ntabwo se koko ubona abagore bagoye abagore ntabwo bagoye ni imyumvire abantu tuba twishyizemo nimba warakundanye n'umuntu akaguhemukira ntabwo ari ko abantu bose duhemuka hari abakobwa bafite urukundo kandi bakeneye kubaka barahari ukumva ngo umukobwa arashaje agize mirongo itatu atarashaka ariko si we ahubwo yabuze umushyira mu mago yabuze n'umubwira ati ndagukunda ariko ikibazo cy'inkwano nacyo kiri hano hanze nacyo kimeze naberega none se niba uhembwa uduhumbi twawe ijana bajya kukubwira mu nkwano bagahera muri miliyoni urumva iyo ataba imbogamizi yo kuba abasore batari nta gahunda bafite yo kuba bashaka kubera ikibazo cy'inkwano kiri hano hanze ahangaha nacyo kiri i kigali nta nubwo ari kigali ni mu rwanda hose ku kibazo cy'inkwano ushobora no kwegera iwabo w'umukobwa ukamubwira ati ndaba mbahaye amafaranga makeya ariko nkeneye umukobwa wanyu mm. warangiza mukajya mu rukiko niyo mutakora ubukwe mukazabukora nyuma mwaramaze kubona amafaranga ndumva ari ibintu biba bihagije apana ibyo kuvuga ngo muzajya mutera amada ngo nimurangiza ngo muri ko numva ari njye uri kubibwira ngo tuzajya dutera amada hoya <laughs> nawe uri umusore ndi kubwira buri musore wese ugifite ibyo bitekerezo eh. wumva yuko atashaka umugore ahubwo yatera inda ubundi akajya arongora buri mukobwa wese yiboneye mm. inama nabagira nyine bave mu buyobe murimo ahubwo ahubwo babwire muve mu buyobe murimo kubaka ntabwo ari ibintu bigoye cyane nuvuga ngo uzubaka ari uko wabonye amafaranga nta na kimwe uzigera ubona amafaranga wifuza ku rugero ukeneye ku buryo wakubaka na ba mama na ba papa bashakanye nayo bafite na n'ubu ngubu ntibarayageraho rero wowe musore uvuga ngo nzubaka ari uko mbonye amafaranga ntabwo ibyo ngibyo bizakunda ahubwo mushake mwubake mubyare hakiri kare mutazubaka nta n'imbyaro mugifite mm. eh, noneho dushobora kuzareka abakobwa nako bashobora kuzareka abakobwa tukazakenera kubashaka n'ubundi batakibyara eh, hari igihe umukobwa umushaka yarashaje afite nk'imyaka nka mirongo ine n'itanu ugasanga nta rubyaro afite kandi waririndirije ngo ntiwashaka vuba vuba mm. ibyo ngibyo bijya bibaho ku bakobwa nta nubwo ari rimwe si na kabiri mm. ariko umukobwa washatse vuba cyangwa umusore wubatse hakiri kare ndakeka ku musore atakwiriye kurenza nk'imyaka nka mirongo itatu n'umwe cyangwa mirongo itatu ku muntu nyine uri kubona ubuzima bwe bumeze neza afite amafaranga makeya mm, ku mukobwa ni nk'iyo myaka adagomba kuba yarenze ku mukobwa bibaye byiza rwose na makumyabiri n'umwe n'ibiri ku mukobwa rwose nta kibazo kuko n'ubundi aho kugira ngo utinde iwanyu ubyarire iwanyu wagenda hakiri kare ubonye wo gushyira mu mago mm. ubwo ikibazo cy'abakobwa bari iwabo ni abahungu nibo bari kubitera ntabwo ari ikibazo cy'inkwano ntabwo ari ikibazo cy'inkwano hmm. ni abahungu none nk'umuryango ugiyemo bakaguha bakaguca inkwano iri ku rwego rushobora kuba rwagutera ubwoba iyo miryango yo ntihari iyo miryango irahari kandi cyane ariko ntekereza yuko iyo umuhungu n'umukobwa bakundanye hari n'igihe usanga umwana akora ibintu byanyu imiryango mu gihe yabyanze mukayirengagiza ahubwo mukibanira mutitaye ku by'imiryango none se eh ibyo bintu nabwo waba ushatse gutandukanya abana n'ababyeyi babo cyangwa n'imiryango yabo kuko umwana w'umukobwa aba agomba gukurira iwabo mu muryango igihe kikagera agasabwa agakobwa bakamushyingira none mu cyimbo ushatse kuvuga yuko umukobwa yafata umwanzuro akijyana urumva atari ikibazo oya nyine hari igihe usanga iwabo w'umukobwa nyine ari abakire mm. kandi uwo mutipe ukeneye yuko babana mm. atari umukire nyine mm. ugasanga barabyanze ngo agomba kubanza gutanga inkwano nyinshi kandi umukobwa akunda umuhungu cyane hari igihe inshuti n'abavandimwe babashyigikira mukajya mu rukiko niyo mutakora ubukwe mukibanira pe eh, ubwo si bwo urumva nyine umukobwa atabasuzuguye ababyeyi kubasuzugura nyine birumvikana ariko se mu gihe abana bikundaniye ndumva nta cyababuza ku bana ni benshi cyane bajya banakora ubukwe n'ababyeyi babo ntibabuzemo bitewe n'uko iwabo umukobwa baba banze umuhungu ngo ni umukene ngo nta kintu afite none se nta gihe na kimwe uzigera ubona amafaranga wifuza ababyeyi rero b'abakobwa bajye bareka abana bishakire kuko n'ubundi ari igihe ahatinda akabyarira mu rugo akabyara mu rugo nk'inshuro zirenze eshatu kandi bikaba ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo tutagiye kure wowe nka diane hagize umusore uza akakubwira ati ngewe na bimeze gutya diane bimeze gutya reka twishingire urugo cyangwa twihwanire wowe wahita ugwamo vuba vuba ni ibintu byoroshye cyane kuko n'ubundi abakobwa dukunda guhura n'ibigeragezo byinshi hari igihe uvuga ngo ndirindiriza ngo nzabashaka ngo mfite makumyabiri n'irindwi ngo mfite mirongo itatu ngo mfite makumyabiri n'itandatu hari igihe wirindiriza ugasanga n'ubundi bagutereye iwanyu kabura basebeje kikaba ari ikibazo gikomeye pe uba usebeje umuryango ariko ubonye umusore afite gahunda niyo wowe nta mafaranga waba ufite akakubwira ati ngiye kugushingira akabizinesi noneho nyuma y'igihe gitoya nk'umwaka umwe mm. turaba tubanye nawe iyo bizinesi yawe iraba yatangiye kunguka mm. ngewe rwose nabyemera pe tukabana kuko mm. n'ubundi ari igihe abakobwa ni amahirwe menshi tujya tugira yo kugira ubuzima bwiza cyane ari igihe utinda iwanyu ugashiduka wanahabyariye n'inshuro zirenga eshatu reka twibwire rero umubyeyi niba koko yumva yakunguka ari uko abonye umukobwa wiwe ahetse uruhinja cyangwa umukobwa we Eh, agize imyaka mirongo itatu n'itanu akiri mu rugo igihombo cyo kuba umukobwa we yabyariwe n'igihombo cyo kuba yabona inkwano nkeya wowe urumva igihombo gikabije ari ikihe ariko kuba uri umubyeyi ukabona umwana abyariye iwawe cyangwa kuba uri umubyeyi bakagukwera makeya igihombo ni iki igihombo ni uko umwana wa umwana yabyarira iwabo mm. aho kugira ngo ahabyarire umuhungu yaba atanze amafaranga makeya akazajya agenda ayaha iwabo w'umukobwa paka n'igihe ayaboneye inkwano se barayikopa ushaka kubyumvikanaho n'iwabo w'umukobwa kuko ndumva igihombo ni ukubyarira iwanyu waranze umusore iwanyu barakomeje kumukwangisha ngo bakeneye amafaranga menshi kandi n'ubundi nta gihe amafaranga azigera aba menshi pe muri make ababyeyi b'i kigali niba bishoboka yuko bakopa abasore inkwano ubwo bukwe bwatangira kuba kuko urabona ikintu kiri gutuma abakobwa bagumirwa cyane cyangwa baguma iwabo ni ikibazo cy'inkwano noneho niba byemewe yuko bakopa inkwano urumva amakwe ibyo byatangazwa abantu bose bakaba babizi yuko iyo ukunze umukobwa wagenda iwabo bakamugukopa ubundi ibindi bikaba bizi oya bashobora kutamugukopa ariko ukaba waba ubahaye nk'amafaranga makeya kuko rwose ni ikibazo gikomeye kubona umwana w'inkumi yabyariye iwabo pe aho byapfirerega nuko muba muvuga ngo bakaba amafaranga makeya nk'aho ari ibicuruzwa ubundi iyo bagumisha ku kintu kijyanye n'inka ndakeka nta musore wari kuba yabura inka ariko kugeza aka kanya byabaye amashyo y'inka sinzi niba baragaruye bya bindi byo gutera umujugujugu ubwo bakabivunja mu mafaranga wowe ubyumva gute nko kuba umukobwa ubundi baramuvanye kuba yakobwa inka bakamujyana ku gukobwa amafaranga ndumva baranakuyeho umuco wa kinyarwanda byari kuba byiza umukobwa bakomeje kumuhima kuko ndumva nta muhungu wapfa kuyibura pe kuko ari igihe umusore amubwira amafaranga akumva nari no kuyabona hano hafi ariko ari inka ushobora gusanga iwabo bazifite n'ize eshanu yaziguha cyangwa eshatu kuko ndumva amafaranga biragoye kuyabona kuko umusore aba ari gupanga ati ibikoresho byo mu rugo njye n'umugore wanjye bizava he ari gupanga ibintu byinshi mm. rero numvaga ibintu byo gutanga amafaranga mm. byanavaho bagakomeza bakajya batanga inka ayo mafaranga n'ubundi umuhungu yabaga ashaka yo gutanga mm. akayakemuza utundi tubazo utundi tubazo two mu rugo baba bakeneye kugura ibikoresho byinshi we n'uwo mukobwa baba bagiye kubana ndumva ayo mafaranga rwose bayakura ahubwo abakobwa bakajya bakomeza bakabakwa inka ndumva ari byo byiza ni nawo umuco wa kinyarwanda niwo muco wa kera rega n'abasore nabo rega nanjye reka ngarukire ku ruhare rw'umubyeyi nta kuntu waba ugiye guha umukobwa ibirongoranwa bihuye na miliyoni cyangwa miliyoni ebyiri ku musore agukwera inka inka y'ibihumbi magana abiri inka y'ibihumbi ijana na mirongo itanu wowe urumva atari ikibazo ku ruhare rwawe kuba umusore yakwa Eh, inka y'ibihumbi ijana na mirongo itanu cyangwa magana abiri yagize umukobwa wenda matera z'ubu ngubu matera usigaye usanga igura ibihumbi ijana na mirongo inani ibitanda intebe ugasanga ubwabyo bihagaze miliyoni kandi umukobwa yarakowe ibihumbi ijana na mirongo itanu ndatekereza ariko yaba umukobwa cyangwa umuhungu bose hari ibyo bafatikanyamo kugura rero ndumva umusore kuba yatanga inka byasubiraho nk'umuco wa kera byaba byiza cyane ariko wibuke yuko kera niba umusore yarakoye inka wasangaga mu rugo rw'ahantu biyicarira kudusonga bugari biyicarira ku mabuye ateye mu mbuga ariko kugeza aka kanya hari imikeka hari amakapeti mu masaro none se urumva uruhare rw'umukobwa ba babyeyi bakosha amafaranga urumva utabagarukira nkawe nk'iwanyu bagukoye inka bayishyira he iwacu banyoye inka ntabwo babura ahantu bayishyira mm. inka rwose ntabwo yabura hijya n'iyo bayikwa mu rugo rwose mu rugo ntabwo babura ahantu bayoroza kandi muri make wowe uhamagaye abasore bazi bagukwiye eh, nta kibazo nta kibazo na kimwe mm. ntacyo rwose mm. kuko naje gusanga urubyiruko ruri kubyarira mu rugo cyane kwirindiriza gushaka ugashiruka n'ubundi ukuyemo ibintu by'ibibazo byinshi byo kubyarira iwanyu aba ari ukwica izina ry'umuryango ariko usigaye ubaza n'umukobwa impamvu adashaka hari n'urundi ruhare rw'abakobwa usigaye ubaza n'umukobwa impamvu adashaka akakubwira yuko arimo arashaka amafaranga ese abakobwa ubundi ni ngombwa yuko umukobwa ajya gushaka ari uko afite amafaranga amafaranga kuvuga ngo uri gushaka amafaranga amafaranga igihe cyose uzayashakira ntabwo amafaranga yagwira ntabwo wabona ayo wifuza musigaye muvuga ngo abasore barabasuzugura eh, umusore w'iki gihe ntago yashaka umukobwa udafite akabizinesi yikorera kuko aravuga ati nkeneye umukobwa tuzajya duhuza muri byose ntago nkeneye wa mukobwa wicara ati nzajya mugaburira ngenyine ubwo rero kuvuga ngo uri umukobwa ngo urabanza ngo urindire ubone amafaranga menshi hoya ni ikibazo nayo ngayo ufite makeya nimba umusore akubwira ati ndashaka ko tubana nayo ngayo ufite makeya yo muri bizinesi yawe mwabana mugakomeza mugashyira hamwe amafaranga agenda aza abashyize hamwe byose biraza ko hari inshuti yanjye nze sinzi y'umuhungu witwa batista yigeze kohereza umukobwa igishoro arakirya <laughs> niyo mpamvu abakobwa rero basigaye batinya kuba bagira abasore basigaye batinya kuba bahereza abakobwa amafaranga ngo bakore bizinesi wowe ikibazo cy'abakobwa barya amafaranga y'abahungu babahaye ngo bakore bizinesi ntabwo icyo kibazo kiri hano hanze ko muba muvuga ati umusore ngo yakuremera ngo akabigenza gutya ngo kugira ngo abone igishoro cyangwa muzabane hari icyo atangiye gukora igihe yariye aho hantu wabariza eh, kuri iki ndumva umukobwa n'ubundi gukora bizinesi ndumva biba byamunaniye hmm. ashobora no kuba wenda iyo ari ukugira ngo n'ubundi ayirire adafite gahunda yo gukora iyo bizinesi pe cyangwa se wenda akaba atanamukunda akamubwira ati sherimo igishoro nkora aka bizinesi ubundi vuba vuba tubane ariko akaba ari ayo kwirira n'ubundi atamukunda pe ugasanga rero nimba umukobwa atagukunda n'ubundi ari igihe yakwaka wowe ukayamuha waraguye mu rukundo waraguye muri biti n'ubundi akayirira nyuma mugaserera mupfa ibyo n'ubundi mugahita mushwana n'ubundi yari agamije yuko nyine mushwana mm. bikagenda gutya ariko umukobwa ufite gahunda yo kubaka uzi icyo ashaka mu buzima bwe nimba umuhaye igishoro arakora bizinesi yiwe bigende biza paka yibanire n'umuhungu iterambere rikomeze kuza n'ubundi babana abishyize hamwe ibintu byose biraza reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu rero ni iki kintu noneho wabwira abakobwa bavuga ati reka mbanze nshake amafaranga kugira umusore atazansuzugura eh, ikintu nabwira abakobwa akenshi ukunda gusanga abakobwa b'iki gihe bafite amafaranga bafite ama bizinesi yabo akomeye nta gahunda nyine ntabwo baba bitaye nta gahunda baba bafite yo gushaka kenshi unasanga avuga ati nshaka umuhungu ufite amafaranga nk'ayo mfite unandenzeho kugira ngo nyine mbone gushaka agategereza wa wundi azabona wo ku mafaranga kuko nawe aba afite amafaranga menshi akamubura niko gukomeza umukobwa agenda imyaka yiyongera asaza handi ujya kumva ukumva umukobwa ari kuvuga ngo ngiye ngo nshaka umuhungu twibanira ngo nkamuha amafaranga yanashye eh, ugasanga umukobwa niwe utangiye gukwa ahubwo mm. ibi bintu usanga biba akenshi kuri ba bakobwa bafite ewana eh, amafaranga menshi bifitiye amabizinesi yabo akomeye akavuga akavuga ati ku rwego magazi ntabwo nashakana n'umuhungu uri hasi yanjye nkeneye wa muhungu uri hejuru yanjye ufite amafaranga menshi ndumva ari ikibazo gikomeye cyane kubona umukobwa afite imyaka mirongo ine mirongo itatu n'itanu ari kuvuga ati akeneye umuhungu ko amafaranga atayamwihere kugira ngo babane barahari se abakobwa bajya baha abahungu amafaranga kugira bakunde babane abakobwa barahari birirwa bavuga ati bakeneye abahungu bo kubana nabo kubera imyaka iba yaragwiririye yarabuze umubwira ngo ndagukunda kandi yakomeje gutinda ashaka ufite amafaranga menshi ari hejuru yiwe kugira ngo babane yaramubuze rero mu kumubura ni kwa gutinda ukimukeneye ukamubura warangiza ukarinda usaza wabuze n'uwo mwibanira rero bikaba ngombwa yuko umukobwa asigaye yihera amafaranga umuhungu kugira ngo babane ariko ntabwo waveba abakobwa kuko umuco w'abakobwa wo kubenga ni umuco w'abanyarwanda rero ntabwo umukobwa yagenda atoragura buri muhungu wese abonye ngo ni uko ngo umugabo ngo agomba ngo kuba afite umugabo rero ndumva icyo ngicyo tutakigira iturufu yo kuvuga ngo umukobwa ngo ni uko ngo yatinze gushaka ashobora kubabenga kuko kubenga ni umuco w'abanyarwanda kandi biranemewe kuba umukobwa atakwishimira akigira ku ruhande akakomeza arindiriye ahubwo ikibazo ni ukuba yarindira kugeza igihe asaziye reka eh, tuvuge noneho ugira ikintu uvuga ku ruhare nubwo utari umubyeyi ariko uvuge noneho ku ruhare rw'ababyeyi bakosha amafaranga menshi bagashaka indonke cyane cyane mu bakobwa babo cyangwa kubakiriraho kuko ntabwo ari ugukosha iyo ubwiye umusore ngo azatange nka miliyoni nka zingahe ntabwo ari ugukosha amenya ari ukugurisha iki ni iki kintu wabwira uwo mubyeyi noneho wumva yuko azakizwa n'umukobwa wiwe binyuze mu nkwana ababyeyi ah, muri kumva kino kiganiro ikintu nababwira ni uko wakemera inkwano umuhungu aguhaye kuko gukomeza ushaka inkwano nyinshi n'umuhungu n'ubushobozi afite ntabwo buhagije cyane bituma n'ubundi umukobwa urakomeza kumutinza mu rugo rwawe bitume n'ubundi ahahurira n'ibibazo bitume abyara inshuro zigera muri ebyiri kandi n'ubundi wanze kumutanga ngo ukeneye amafaranga menshi ntabwo uwo muhungu ariwe uzakiza umuryango w'iwanyu wari ukennye ahubwo akeneye umukobwa ngo bubake barushinge nabo bagire umuryango rero numvaga umubyeyi atagakwiye guca umuhungu inkwano nyinshi ngo kugira ngo amukirireho bivuze ngo ubu ngubu noneho uruhare rugiye kuba ku babyeyi umukobwa urengeje imyaka makumyabiri n'umwe ntazajya atwitira iwabo cyangwa atererwa indi iwabo ikosa rizajya rijya ku mubyeyi kuko niwe waranze kumutanga kandi yarageze igihe cyo kuba yashinga urugo rwiwe eh, ikosa rizajya rijya ku mubyeyi mu gihe umukobwa abonye umuhungu uvuga ati tubane yabibwira umubyeyi umubyeyi akumva ngo akeneye inkwano nyinshi akanga no kumutanga agakomeza kumutinza mu rugo ibyo bintu bijya bibaho ku babyeyi benshi barabikora noneho amaherezo ugasanga noneho haje umutera inda akabyarira iwabo biba ari ikibazo gikomeye n'umubyeyi niwe wicuza mbere akavuga ati se kubera iki namutanze kandi burya mu gihe umukobwa abonye umuhungu ufite gahunda ndumva kuri iki gihe rwose nta mpamvu yo gutinda pe ushaka wagenda kuko umukobwa uko yaba angana kose yakubaka kandi urugo rugakomera abakobwa baba bafite baba bafite ubwenge cyane kurusha umuti kurusha abahungu abakobwa umukobwa we uko yaba angana kose afite gahunda yo kubaka arubaka urugo rugakomera utitaye ngo ni umwana mutoya umwana ufite makumyabiri n'umwe kuzamura ndakeka arubaka pe ndumva rero ababyeyi bajya bareka abana babo bakishakira kuko uramurindiriza n'ubundi ugasanga n'ubundi akuzaniye ikindi kibazo mu rugo reka tumushimire cyane rero kuba waduhaye umwanya dushimira umuntu wese wabashije kubana natwe muri kino kiganiro niba utarakoze sabusikarayibu kugira tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi byane turagushimiye cyane murakoze cyane